नमस्कार साथियों जय श्री कृष्णा आज का टॉपिक है अपने आत्मविश्वास एवं अपने भविष्य की चमक बिखेरना ताकतवर वही होता है जिसके शब्दों में दूसरों को अपना भविष्य दिखने लग जाए अपनी आँखों में एक सपना बसा लो और इसे पूरा करने में अपनी जी जान लगा लो कामयाब व्यक्ति की सिर्फ चमक ही लोगों को दिखाई देती है उसने कितने अंधेरे देखे हैं यह कोई नहीं जानता यदि सपने सच नहीं हो रहे हैं तो रास्ते बदलो सिद्धांत नहीं क्योंकि पेड़ हमेशा पत्तियाँ बदलते हैं जड़े नहीं बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी ज़िंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं जो मांगोगे वही मिलेगा डिमांड के बाद ही सप्लाई होती है प्रसन्न करने के बाद ही उत्तर मिलता है सपना देखने के बाद ही पूरा होता है बीज बोने के बाद ही पेड़ उगता है इसलिए जीवन में बड़े और ऊंचे सपने देखो तथा उनको पूरा करने में दिन रात एक कर दो जब तक मंजिल नहीं मिल जाती तब तक चैन नहीं त्याग दो सो मच अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कमेंट और शेयर करें